Do czego służy primer? Jak idealnie malować przy skórkach? W tym odcinku Q&A odpowiadamy na Wasze pytania, które zadajecie w mediach społecznościowych. Zdradzimy Wam proste triki, a na koniec mamy dla Was konkurs, także koniecznie oglądajcie nas do końca. Jak zwiększyć trwałość stylizacji? Warto zaopatrzyć się w ten produkt. To primer, który odtłuszcza płytkę paznokcia, zmienia jej pH, przez co znacznie zwiększa przyczepność lakieru bazowego. Występuje w dwóch wariantach, kwasowym oraz bezkwasowym. Primer bezkwasowy jest stosowany najczęściej jako preparat zwiększający przyczepność. Jest uniwersalny. Sprawdzi się w przypadku płytki nie wykazującej większych problemów z przyczepnością hybryd czy żeli prawidłowo aplikowany jest bezpieczny dla paznokci. Natomiast primer kwasowy stosujemy w przypadku problematycznej płytki paznokcia, gdy po zastosowaniu primera bezkwasowego stylizacja odpryskuje lub się zapowietrza. Można powiedzieć, że jest to preparat do zadań specjalnych. Tak, bo primer kwasowy jest mocniejszy niż jego poprzednik. Intensywnie wytrawia płytkę paznokcia, dlatego nie jest dedykowany do zbyt wrażliwych paznokci. Nie należy nakładać go bezpośrednio na skórki, ani w sytuacji, gdy mamy podrażnione lub zranione wały okołopaznokciowe, czy też uszkodzoną płytkę paznokcia. Primer kwasowy zamarza w niskich temperaturach. W okresie zimowym po rozpakowaniu paczki nie można otwierać primera. Należy pozostawić go w temperaturze pokojowej, aż powróci całkowicie do płynnej konsystencji. Dopiero po zmianie stanu w postać płynną można zacząć go nakładać na paznokcie. Takie zachowanie preparatu jest zupełnie normalne i nie zmienia to jego właściwości. Jak stosować primer? W standardowy sposób przygotuj płytkę paznokcia i przemyj ją cleanerem. Teraz zaaplikuj primer, omijając okolice skórek. Produkt jest bardzo wydajny, dlatego wystarczy jednorazowo namoczyć pędzelek i nałożyć primer jednym pociągnięciem na paznokcie. Później czekamy do całkowitego odparowania i możemy nakładać bazę przypadku primera kwasowego aplikuj preparat bardzo ostrożnie i punktowo, używając niewielkiej ilości produktu. Co ważne, primer odparowuje, nie utwardzamy go pod lampą przed zaaplikowaniem bazy. Podstawą jest oczywiście odpowiednie przygotowanie płytki. Po odsunięciu skórek, np. drewnianym patyczkiem, przy skórkach nie powinno być żadnych pozostałości po poprzednim manikir czy nierówności. Tego, jak idealnie malować przy skórkach, nauczycie się w Akademii semilak, na szkoleniach z manikir kombinowanego. Mamy jednak dla Was prosty trik. Aby lakier ładnie rozprowadził się przy skórkach i aby uniknąć ich zalania, skorzystajcie z cienkiego pędzelka. Dzięki niemu z większą precyzją wykonacie estetyczne wykończenie. Możecie do tego wykorzystać nasze pędzelki N01, N001 oraz N002. Semilac Extend Base to bestseller i pozycja absolutnie obowiązkowa każdej miłośniczki paznokci. Jest to baza pod lakiery hybrydowe, co znaczy, że nie musicie wcześniej aplikować pod nią innego produktu, np. innej bazy. Możecie jednak zastosować primer, o którym mówiliśmy dzisiaj wcześniej, by zwiększyć przyczepność Extend Base do płytki paznokcia. Baza Extend dodatkowo wzmocni i nadbuduje płytkę. Możecie nią przedłużyć paznokcie do 1 cm. Pytacie również, czy nasza bestsellerowa baza rozpuszcza się pod wpływem acetonu. Tak, można ją zdejmować za pomocą acetonu czy semilagremowera. Nie trzeba jej spiłowywać lub stosować frezarki, ponieważ jest to baza hybrydowa. Inspiracje są wszędzie, bo wszędzie otaczają nas kolory. Żeby ułatwić Wam orientację, jako pierwsi zdecydowaliśmy się pogrupować nasze kolory w kolekcję. Przykładowo, jeśli lubicie neony, sięgnijcie po paletę Tropical Drinks. Jeśli szukacie kolorów delikatnych, idealnych do biura, spróbujcie Business Line. Każda kolekcja Seminak opowiada historię kobiety i jej typ osobowości. Kolekcja Kataj to kolory idealne dla kobiety z pazurem, odważne, podkreślające jej temperament panią artystycznej duszy na pewno polubią stylizację z wykorzystaniem efektu Charm. Kolekcja Pastels 1 to nasz hołd ku naturze. A Pastels 2 to zestawienie dwóch temperamentów – słodka i buntownicza osobowość. Oczywiście zachęcamy, aby kolory z różnych kolekcji łączyć ze sobą czy kontrastować. Każda z nas lubi zabawę kolorem i raz chciałaby poczuć się jak kobieta z pazurem z kolekcji Kataj, a przy innej okazji woli być delikatna jak bohaterka kolekcji Pastels 1. Wybierając kolory Semilag jesteście zawsze na czasie, ponieważ w ich tworzeniu inspirujemy się światowymi trendami w modzie i designie z różnych stron świata. Na kolekcję mają wpływ również nasze ambasadorki i możemy Wam zdradzić, że czerwiec zapowiada się bardzo kolorowo. Najpierw prawidłowo przygotujcie płytkę paznokcia. Musi być dobrze zmatowiona, odtłuszczona i oczywiście pozbawiona resztek poprzedniego manikiru. Ponieważ płytka paznokcia jest elastyczna, dla jej wzmocnienia i wyrównania warto zastosować wspomnianą wcześniej Similac Extend Base. Kolory, szczególnie mocno napigmentowane, należy aplikować bardzo cienkimi warstwami. Lepiej nałożyć dwie cienkie warstwy niż jedną grubszą. Całość zabezpieczamy topem. Jeśli po jakimś czasie pojawią się pęknięcia lub pajęczynki, warto zmatowić wierzchnią warstwę topu i zaaplikować go ponownie. Mamy nadzieję, że dostarczyliśmy Wam przydatną porcję wiedzy, a teraz czas na Was. Napiszcie w komentarzu, jak wyglądałaby Wasza wymarzona kolekcja lakierów hybrydowych, jakie odcienie by się w niej znalazły, jak byście ją nazwały i jakim kobietom dedykowały. Nie możemy doczekać się Waszych odpowiedzi. Dziękujemy Wam za obejrzenie tego odcinka, dajcie nam kciuka w górę i do zobaczenia w kolejnych. Pa! Cześć! Uwaga! Poczekaj, bo tam słyszę głosy. Słyszę. I jeszcze mała podpowiedź. Im więcej zer, słyszę kroki. <laughs> słyszę kroki. Jakoś mam słyszę kroki. To się nazywa, proszę pana, schizofrenia, jak pan słyszy głosy.